Jeremia, die groot man van die Here, 40 jaar. Die man wat saam met perde moet hardloop, wat in die digte bosse van die Jordaan moet kan loop, soos wat die Here van hom vra in Jeremia 12. Jeremia, die priester, die profeet, Ja, hy's ook 'n priester, so hoor ons nog 'n stukkie een maar sien ernstig hy so optree nie. Ek dink ook nie hy was eh, 'n uh, persona grata, 'n welkom persoon in die tempel nie, veral nie na sy Jeremia 7 tempel uitspraak nie. Jy moet gaan lees hoe Jeremia die tempel ontmasker wanneer hy sê julle ouens sê die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel. Maar julle het van dit 'n afgoderry plek gemaak. So lees ek in Jeremia hoofstuk 7 waar hy um, die tempel daar by hoofstuk 7 vers 1 tot 8 vers 3 uh eh, uithaal waar hy die woorde uitgeroep het so sê die Here die God van Israel maak julle lewe en julle dade reg nou offer julle alweer en is net diere wat verbrand word moenie julle vertroue stel in leuns nie uh julle sê ons is veilig julle sê die Here se tempel 3 keer maak liewer julle lewe en julle dade reg as dat julle julle belydenis regmaak Dit help veel jy's bekeer, maar jy sien na God bekeer nie. Dit help veel jy sê jy's wedergebore en jy het die ewige lewe, maar jy kry nie hierdie lewe reg nie. Dit help veel jy sê Jesus is jou verlosser, maar hy's nie ook die Here van elke dag nie. Ken jy die verskil? Verlossing het met die ewige lewe te doen. Heerskappy het met hier en nou te doen. Julle steel, julle moor, julle lê vals eede af. Uh, en dan sê hulle julle is gelowiges sê die Here sê Jeremia vir hulle en dan kom staan julle nog hier in my tempel. Dan sê die Here gaan na Silo toe. Uh Silo was Samuel se plek. Uh dan twee uh, hierson in Jeremia 7. En gaan kyk wat het met Silo gebeur toe die volk begin spot het. Gaan leer dat die Here se toren, sy woede brand. Dis 'n harde woord. Geen wonder nie dat Jeremia die letsels, die pyn van hierdie bediening sterk in hoofstuk 11 tot 20 verwoord. Ons het by die eerste geleentheid gesien hoe hy in hoofstuk 15 as te ware bedank. Maar jy kan sy klaagliedere, sy eie klagtes kan jy gaan lees tussen hoofstuk 11 en 20. Ons sluit aan histories want ek probeer saam met jou die boek histories volg soos wat dit uh, deur die geskiedenis loop. Alhoewel Jeremia 1 tot 52 nie histories gerangskik is nie. Jeremia eh, speel af net weer om ons lyn te vat uh, tydens die laaste 5 konings van Israel van Juda. Hulle 20 konings gehad die laaste 5 oor die 40 jaar. Hy begin in die jaar 626. Die laaste koning uh, word van die troon verwyder met die val van Babel in uh, van Jerusalem in 587 en hy tree op tussen Josia en Sedekia, die laaste 5 konings. Ons het laas keer stil gestaan by Jeremia se profesie tydens die regering van koning Josia, die groot godvreesende man van die Here. En ons het gesien van van die hervormings wat Josia gedoen het en hoe Jeremia die volk na nog 'n hoër standaard oproep, na bekering tot die Here. In hoofstuk 3 en 4 het ons onder andere daarby stil gestaan. En toe het ons ook gedeel met mekaar hoe Josia vermoor word in die jaar 609 hoe daar so 'n jong koning opkom, sy kind, hy hou 3 maande, dan word hy afgesit en dan is dit die groot goddelose koning Joiakim. En ons het baie profeseë met die naam Joiakim en Sedekia. En ek gaan probeer om dit saam met jou in perspektief te stel, ten minste Joiakim en volgende keer koning Sedekia. Ek sluit aan saam met jou in hoofstuk 26 van die boek Jeremia. En daar lees ek en dit bring ons op die jaar 609 voor Christus, want dis wanneer Josia val, die uh, Joas of Salomo net so 3 maande, dan word Jojakim deur die Egiptenare aangestel en in 598 as die Babiloniërs Jerusalem die eerste keer beleer, word hy uh, doodgemaak, weggevoer en dan stel hulle uiteindelik 'n ander koning aan. Nou lees ek 26 vers 1 en ek wil sulke grepe, ek wil so 'n paar episodes, twee episodes hoofstuk 26 en 36 uh uit Jeremia se lewe uithaal tydens ons reis vandag uh in die koningskap van Jojakim en ook net een of twee van sy profeseë in die tyd van Jojakim. Hoofstuk 26. Kort nadat Jojakim seun van Josia koning geword het van Juda, het hierdie woord van eh, die hierdie woord van die Here gekom. So sê die Here vers 2 gaan staan in die voorhof van die huis van die Here en praat met al die mense wat uit al die stede gekom het om nou hier te aanbid. Jy moet alles wat ek vir jou beveel vir hulle sê, jy mag nie 'n enkele woord wegvat nie. Miskien sal hulle luister en hulle van hulle verkeerde dade bekeer. Dan sal ek die straf herroep wat ek oor hulle wou bring oor hulle verkeerde dade. Jy moet vir hulle sê vers 4: So sê die Here, julle moet aan my luister en my wil doen wat ek aan julle bekend gemaak het. Julle moet luister na wat my dienaars, die profete sê, my profete wat ek van vroeg tot laat. Onthou hierdie woorde vroeg tot laat. Ek kom nou nou terug daarna toe uit hoofstuk 25 vir julle gesê het. Ehm um, sonder dat julle na hulle geluister het. As julle dit nie doen nie, sal ek hierdie huis so silo maak silo wat ons in hoofstuk 7 van gelees het uh, tot iets waarmee die wêreld anders sal vervloek. Die priesters, die profete en die hele volk het toe geluister en toe Jeremia klaar was, het die priesters en die hele volk hom gepak en gesê jy moet beslis doodgaan. Sjoe. Jeremia se eerste groot optrede of van sy eerste optredes in die tyd van koning Joiakim sê die Here gaan staan daar in die tempel maak my woord bekend En ehm um, dan doen hy dit. En as hy klaar is, dan is hy klaar. Hoe anderster? Klompie jare gelede as koning ehm um, Josia die woord van die Here hoor skeer hy sy klere en hy het berou. Nou wil die mense Jeremia se klere afskeer en hom doodmaak. Hoe het tye nie verander nie? God is nie meer welkom nie. Hoor mooi, dis die profete en die priesters in die volk wat hom wil doodmaak klink amper soos met ons Here Jesus se kruisiging. Dis die hoofpriester in die Joodse raad en die mense wat skree kruisig hom. Jy moet beslis sterf. Waarom tree jy in die naam van die Here as profeet op en sê dat hierdie huis so silo sal word en dat hierdie stad verwoes sal word? En dis van nou af die refrein. Van nou af sê Jeremia konsekwent Jerusalem sal val en konsekwent sê hy vir Joiakim uh eh, en vir Sedekia gee oor aan Babel Wat 'n ongewilde boodskap. Om uh, dink nou ek die ergste hoe ek dit maar vir myself kan voorstel as ek in 1960, die vir julle wat ouer is sal onthou, op kerkplein gaan staan het en sê gee oor. Gee hierdie land vir die ANC, dan sou almal my gekruisig het langs hom Paul. Dis wat Jeremia moet doen, 'n ongewilde boodskap. Maak dood hierdie man. Ons sal dit nie vat nie. Ons wil 'n profesie hê wat op ons ore sag is. Hm, gaan lees Jeremia 23 gerus oor vals profeseë. Want van nou af is daar 'n horde vals profete wat vir koning Joiakim en vir koning Sedekia wat hom opvolg sê moenie worry nie, God sal ons beskerm. Jeremia sê, né? Julle sal doodgaan. Ons gaan nog sien by Sedekia. Jy sal sterf. Hy sê dit van Joiakim in hoofstuk 22. Jy sal doodgaan. Die Babiloniërs gaan vir julle verpletter. En daarom drom hulle saam hoor ek in hoofstuk 26 vers 10. En toe hulle na nou dit toe hoor uh, van die amptenare dit en um, hulle hoor hy die ouens met hom doodmaak. En nou sê Jeremia vir hulle Nou verdedig hy homself amper soos Paulus. Hy sê die Here het my gestuur vers 12 om as profeet op te tree. Hy sê ek is in julle mag vers 14. Maak met my wat goed is, maar as julle my doodmaak, julle moet onthou, as hierdie bloedvergieting op julle, julle het hierdie kans. Die Here sê, bekeer julle vandag en julle is vry. Gaan dan nie hierdie oordeel oor die stad bring nie. So Jeremia word as te ware die balans wat op die uh, hoogspanningsdraad balanseer. Maak Jeremia dood, dan maak jy God se stem stil. En toe besluit hulle nee, hulle gaan hom nou nie meer doodmaak nie vers 16. Toe word hulle herinner die uh, aan uh, die profeet Micha Een van die ouens hou toe kop en sê onthou hulle die profeet Micha, Micha 3 vers 12 het in die tyd van koning Hiskia ook gewaarsku dat Jerusalem 'n pynhoop sal word. En toe het hulle nou nie vir Micha doodgemaak nie, so kom ons spaar Jeremia. Sjoe, dan kry jy 'n get out of jail kaartjie. Maar die koning was nie beïndruk nie. En ons hoor aan die einde van hoofstuk 26, daar was 'n ander profeet met die naam Uria. Uh 26 uh, vers 20 En uh, hy het net soos Jeremia geprofeteer. En toe sê die perde, die koning wil jou doodmaak, toe vlug hy Egipte toe. En toe stuur die koning sy hitmen Egipte toe. Hulle het van daar gaan uithaal uit Egipte uit. Vers 22. Koning Joiakim het toe vir Elnathan seun van Akbor Egipte toe gestuur en dit vir Uria in Egipte gaan haal en hulle het hom om die lewe gebring en sy lijk in die plek gegooi waar gewone mense begrawe is. Achikam, seun van Safan was aan Jeremia se kant. Onthou jy ons het verlede keer van Safan gehoor. Hy was Josia se groot amptenaar wat die wetboek gekry het. Nou hoor ons sy seun is aan Jeremia se kant. Man alleen. Van haar nou af is Jeremia eintlik onder huisarrest. Hoofstuk 26. Terug na hoofstuk 25 toe Jeremia 25. Ek lees in hoofstuk 25 vers 1. In die vierde regeringsjaar van koning Joachim van Juda, um, seun van Josia, dit was die eerste regeringsjaar van koning Nebukadnezar van Babel, het daar 'n woord tot Jeremia gekom teen die volk Juda. Nou hierdie is 'n baie belangrike opmerking histories. Onthou nou, koning Joachim, uh, die derde koning tydens wie se uh, eh, lewe Jeremia profeteer. Hy word koning in 609 en jaar ehm um, 605 is daar daai groot slag van Karkemis waar die nou moet jy onthou van 609 af het die Egiptenare eintlik ehm um, Israel regeer. Hulle het vir Jojakim as 'n verdra, hulle het hom aangestel en hy moes massiewe belastings betaal. En toe in 605 toe die Babiloniërs kom en ehm um, hulle klap die Egiptenare toe skuif hy ewe skielik sy lojaliteit en hy het dit weer geskuif so tussen Egipte en Babel. So 605 as die Babiloniërs die wêreldmag word. En uh, dan speel um, hierdie einste koning Joiakim die heeltyd sy lojaliteit. Uh, eh, en dan drop hy die Egiptenare na sy lojale aan Babel en toe hier teen 601 voor Christus toe drop hy weer die, die Babiloniërs Soveel so dat hulle in die jaar 598 Jerusalem aangeval het die eerste keer. Maar dit is juis in hierdie onstuimige tyd dat daar 'n nuwe wêreldmag is in die ehm um, 4de regeringsjaar dat uh, Jeremia weer kom profeteer. Hy sê ehm um, nou hoor ek in Jeremia 25 vers 3 van die ehm um, van die 13de jaar van koning Josia van Juda seun van Amos Amon tot nou toe 23 jaar lank het ek die woord van die Here bekend gemaak. Ek het vroeg en laat met julle gepraat, maar julle het nie na my geluister nie. Die Here het sy dienaars vroeg sy uh, en die profete vroeg en laat na julle toe gestuur, maar julle het nie geluister nie. Julle het nie eens probeer luister nie. Nou onthou jy ek het vir jou gesê in Hoofstuk 26 hierdie opmerking vroeg en laat. In Hebreëus haskeem wat eintlik Eh, 'n uh, werkwoord is wat kom van 'n naamwoord wat iets te doen het met 'n skouer. 11 keer in die boek Jeremia word hierdie uitdrukking gebruik vroeg tot laat, vroeg tot laat. Ek het sommer gekyk, ek het dit ergens neergeskrywe en ehm um, ek het agtergekom dit kom al hoofstuk 7 daar in die tempel die eerste keer voor, 7:13, weer 'n keer in hoofstuk 7 vers 25-26, kom in hoofstuk 11 voor, 7:13 Ons het dit nou in hoofstuk 25 nou hierso raakgeloop oor vers 3 en 4, in hoofstuk 26, 29, al die pad tot by hoofstuk 44. Reg deur die boek Jeremia. Is dit die lyn? Is dit eintlik sy sleutelwoord 11 keer van vroeg tot laat het die profete gepraat en hulle het nie geluister nie. Van vroeg tot laat het hy sy profete gestuur, het God geklop aan julle deur. Hy het vir julle gesê vers En onthou nou, ons het dit laas keer vir mekaar gesê, Jeremia is die bekeringsprofeet. Hy smeek bekering, hy pleit bekering. Hy gee vir Israel as hulle hom daar wil doodgooi met eh, in die tempel wat ons nou gesien het in Hoofstuk 26. As jy ouens hom wil uithaal, dan sê Jeremia asseblief ouens, bekeer julle net. God blaas die vuur dood, stop dit. En nou weer. Julle het nie geluister nie. Julle moet julle bekeer van julle verkeerde dade. Dan sal julle lank bly woon. Jeremia die hoop dat God sal afsien van sy oordeel. Vers 7. Maar julle het nie na my geluister nie, sê die Here. Julle het my bly tart. En daarom sal ek ander volke uit die noorde stuur, die Babiloniërs wat kom. En ehm um, en ek gaan my dienaar Nebukadnesar gebruik. Wa, dis 'n shocker. Nebukadnesar is die nuwe wêreldkoning. Hy sê ou wat Israel gaan vernietig, wat Jerusalem gaan gelyk maak. God sê hy gaan my dienaar wees. En ek sal en ek gaan hulle laat optrek in hierdie land en teen sy inwoners. En Jerusalem sal 'n pynhoop word. En hulle sal weggevoer word. Vers 12 van hoofstuk 25, as die 70 jaar om is, sal ek die koning van Babel en daardie ander nasie in die Galdeerland straf vir hulle sondes. Dan sal ek hulle eintlik laat terugkom. Hier kom die die ABC van sy nuwe prediking wat nou die res van sy lewe saam bly. Babel kom. Hulle gaan Israel uithaal. Julle moet julle bekeer, maar julle gaan nie. En dan gaan Nebukadneser kom en hy word eintlik die Here se knegg om hierdie goddelose volk te verwoes en om Israel weg te vat as gevangenes na 'n vreemde land toe na Babel. En eers na 70 jaar sal hulle weer terugkom. Inderdaad. Onthou jy? Dit was in die jaar 598 wanneer hierdie einste Joiakim doodgemaak word as die Babiloniërs die eerste keer aanval. Dat hulle Isegiel wegvat en ook Daniël. Ons lees in die boek Daniël hoofstuk 5 hoe hy daar in Babel is onder eintlik Nebukadneser die 2de. En dit is eers hier rondom 539 dat daar 'n nuwe wêreldryk kom, die Perse. En dat koning Darius die ouens laat terugkeer. 70 jaar. Jy lees in 2 Kronieke 36 hoe die Israeliete terugkom. Jy lees in uh um die boek Esdra hoe hulle terugkom hier rondom die jaar 539 voor Christus. En dis dan die profete soos Haggai en Sagaria wat dan optree. Maar ons is nou by Joiakim en en hoofstuk 36. Ons is nog steeds in sy vyfde regeringsjaar uh Jeremia is vreesloos op die hakke van Joiakim. Ons het in hoofstuk 26 aangesluit net toe hy koning word. Ons het gehoor hoe Jeremia sê hierdie volk moet nou terugdraai. God gaan hierdie stad uithaal. Bekeer julle nou. As julle ons maak jou liewers dood. En van dan af is Jeremia 'n vlugteling onder huisarrest, word hy geslaan en mishandel. Maar uiteindelik ehm um, lees ek in die 4de jaar van koning Joiakim hoofstuk 36. Seun van Josia het die woord van die Here tot Jeremia gekom. Vat vir jou boekrol en skrywe daarop al die woorde wat ek vir jou oor Israel en oor Juda en oor die nasies gepraat het vandat jy begin profeteer het uh, in die dae van Josia tot nou toe. So God sê Jeremia, skryf nou al jou profeseë op. Vanaf dis nou 23 jaar se profeseë. En as Juda hoor van al die rampe wat ek oor hulle wil bring, sal hulle miskien bekeer. Dan sal ek hulle ongeregtighede en hulle sondes vergewe. Nou sien ons Jeremia te skriba, 'n skrywer, 'n scribe. Hy roep vir vir Barak en hy het dit alles opgeteken. Daarna het Jeremia vir Barak gesê vers 5: Ek is ingeperk. Ek kan nie na die huis van die Here toe gaan nie. Gaan jy op 'n vasdag en lees die boekrol, die woorde wat ek vir jou gedikteer het die volk wat in die huis van die Here is en die hele Juda wat uit hulle stede gekom het, moet dit kan hoor. Miskien sal uh, vers 7 hulle dan by die Here pleit en sal elkeen hom bekeer. Oeg Jeremia die bekeringsprofeet. Here eh, ek is in ballingskap, ek of in huisarrest sê Jeremia, maar God nie. En nou stuur hy Barak om die woorde te gaan lees in die tempel. En hy het dit net so gedoen vers 8. Nou lees ek vers 9 van hoofstuk 36. In die negende maand van die vijfde jaar van koning Joachim is een vastdag dan nou uitgeroep en die hele volk het toegekom waar ek vers 10 het toe begin lees en nou hoor die ouwens dit en nou word al die name genoem van die ouwens wat hierdie professie hoor. Jy kan gaan lees. En weer een keer hoor ons van vers 11, Micha, die sien van Gemaria, die sien van Safan, wat al daar van Josias' tyd afkom. Hulle allemaal hoor en hulle vat het ernstig, en hulle uiteindelik hoor ons dat hulle die amptenare vers 14 dat Barak dit vir hulle weer 'n keer moet lees al hierdie hoëgeplaastes nou het dit hoe vir hulle gelees vers 16 hulle het baie bang geword hulle sê hulle moet vir die koning gaan vertel vers 17 nou vra hulle waar kom dit vandaan en hulle sê Jeremia het dit alles gedikteer en hy het dit geskryf En toe sê hulle nou moet jy hardloop vir jou lewe. Barak, jy en Jeremia gaan kruip weg. Uh en nou gaan hulle dit vir die koning lees. En nou hoor ons hoe hulle die boekrol vir die koning vat. Ons hoor vers 22, dit was winter in Jerusalem en hulle die, het vir die koning hierdie profeseë gelees. En elke keer wanneer Jehudi 3 of 4 kolomme klaar gelees het, dis hierdie lang boekrol, het uh die koning dit met sy mes afgesny en dan gooi hy dit in die vuur. Dis wat hy gedink het van Jeremia se profesie. Die koning en al sy amptenare het bang, het nie bang geword en hulle klere geskeur nie. Die dae van Josia is verby. Nou maak die koning profete dood. Nou brand hy God se stem stil, so dink hy. Toe beveel hy sy seun om Barak en Jeremia te arresteer, maar die Here het hulle weggesteek. Nou hoor ons aan die einde dat die Here ehm um, vir Jeremia gesê het om alles weer op te skrywe en selfs langer te skrywe. En jy moet vir koning Jojakim, hierdie einste koning sê vers 29, so sê die Here, jy het die boekrol verbrand en gevra, waarom het Jeremia daarop geskryf die koning van Babel sal kom en hierdie land verwoes en sy mense wegvat? Daarom so sê die Here oor koning Jojakim van Juda, sy nageslag sal nie op die troon sit nie Joachim se lijk sal weggegooi word en in die son lê. Hm, en toe gebeur dit. Jeremia se profesie word waar. Blaai na saam met jou na die um, laaste teks wat ek net vir 'n oomblik by wil stil staan. Die groot, die beroemde Jeremia 29. Want kom ons vat weer die geskiedenis. Joachim uh, word in 609 koning die Babiloniërs kom op die toneel in 605. Joiakim is die hele tyd tussen twee vure of hy en hulle of die Egiptenare lojaal moet wees. In 601 drop hy weer 'n keer, die jaar 601, die Babiloniërs. En in hierdie tyd is hulle so sterk dat hierdie nuwe Babiloniese ryk kom in Nebukadneser 2 598 voor Christus doen die eerste aanval op Jerusalem. Beleer die stad en dis die, en dan vang hulle vir ehm um, Joiakim, maak hom dood soos Jeremia gesê het, stel vinnig sy kind Jojagin aan, so vir 3 maande. Hy of of ja, broer, hy maak 'n gemors daarvan en dan plaas hulle uiteindelik vir Sedekia aan die toneel. Dis 'n geweldige tyd. En dan in hierdie tyd skryf Jeremia sy boek. Ag, sy groot woorde, daai wat uh, wat almal so aanhaal wat niemand in konteks ken nie en ek hoop jy het nou die konteks. Kom ek lees saam met jou Jeremia 29 vers 1. Hierdie is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en die priesters en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel vervoer is. Nou weet jy presies wanneer dit gebeur het. Want mense wat hierdie teks aanhaal het geen bewussyn van die agtergrond nie. Nou spandeer ons al 'n paar weke net om Jeremia in konteks te plaas. Ons is nou kort na die jaar 598. Jeremia Nebukadnesar het gekom. Hy het hy het Jojakim uitgehaal en Jojagin uh wat hy in sy plek aangestel het, so rukkie daar gehou en toe vat hulle hom weg as 'n krygsgevangene ook Babel toe. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin dis nou ouetjie wat vir 3 maande koning was en die koningin moeder en die paleispersoneel en die amptenare van Juda, ambagsmanne en bouers uit Jerusalem weggevoer is. En hoor nou vers 4 so sê die Here die Almagtige die God van Israel vir al die ballinge wat ek uit in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Daniël is in hulle midde. Jesegiel is in hulle midde. Hoor, die Here het ook 'n woord vir ballinge. In Jerusalem gaan dit sleg maar ook die Israeliete en die vreemde met hulle gaan dit sleg. Wat sê die Here moet jy in Babel doen vers 5? Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders hê. Julle moet baie word in Babel, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, want die belange van daardie stad is ook myne. Die Here sê moenie so dik lip en lang gesig wees nie, gaan wees goeie mense van die Here in Babel. God is ook in Babel, nie net in Jerusalem nie. Wat 'n woord van die Here. Jeremia is internasionaal, God is internasionaal. God het buitelandse kamers. God is nie in Jerusalem onder huisares met respek nie. Wanneer God se mense weggaan, stuur Jeremia 'n brief agter hulle aan. God sê ek is in Babel. Word baie, doen normale dinge, plant bome, wees goeie mense in die buiteland. Moenie net die heeltyd daar sit met verbittering nie. En hoor dan nou hierdie woorde wat mense so dikwels aanhaal. So sê die Here, moenie vir valse profete luister wat vir julle sê, ag, dit sal gou regkom nie. Dit gaan nog vir 70 jaar lank aanhou, vers 10. Oor presies 70 jaar sal ek eers Babel straf en my belofte nakom en dan kan julle terugkeer. Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle goeie toekoms gee, 'n verwagting. Mense al hierdie teks so luk raak aan, so verkeerd, so uit konteks. Die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan, 'n goeie toekoms. Dit kom oor 70 jaar. Moenie profete glo wat nou vir julle vals nuus gee. Ag toe maar, volgende week is alles weer reg nie. Ek ken soveel mense wat al op hierdie teks gestaan het. Ek onthou hoe 'n pastoor my rukkie terug skakel en vra wat moet hy doen? Van sy gemeentemense het nou op Jeremia 29 vers 11 gestaan en toe sy kind 'n week later in 'n karongeluk dood. Hulle sê ja, maar die Here het dit vir ons gegee. Hy bedink goeie dinge. Natuurlik doen dit God dit. Maar jy moet God op God se terme hoor. En wat is God se terme? <laughs> Leef vir my. Uh, ek beplan vir julle 'n goeie toekoms sê die Here. Uh, vers 12: Julle sal my aanroep en jy sal eh, dan kom bid. Jy sal my wil vra en jy sal my wil ken as jy met jou hele hart vra. Nee nee, God beplan nie vir Stefan 'n goeie toekoms nie. Hy beplan 'n goeie God toekoms vir Stefan. En dis God se goeie toekoms. Dat weet jy wat is God se droom oor jou lewe dat as jy na sy wil vra, jy sy wil sal ken. Dat as jy bid, jy die Here sal ontmoet. Julle sal my ontmoet sê die Here. Ek sal julle terugbring uit ballingskap. Ek sal julle bymekaar maak. Dit is die woord van die Here in 'n godlose tyd. Ons vat saam. Dit begin as die koning uh Jojakim aan die bewind kom en Jeremia in die tempel profeteer en hom wil doodmaak. En uiteindelik net net gered word. Dit raak al hoe moeiliker as Jeremia sy profeseë opskryf en Jojakim vuur daarmee maak. Dit raak nog moeiliker as Jeremia sê koning, Babel sal jou kom vang en dan gebeur dit in die jaar 598 vat hulle hom. En hulle vat 'n uh, eh, ander koning vinnig uit Joiagin. En Jeremia sê God se woord is nie 'n ballingskap nie. Paulus sê dit eeue later die evangelie mag uh, ek Paulus mag in ketTINGS wees, maar die evangelie is nooit in ketTINGS nie. En daarom stuur Jeremia 'n brief vir die gevangenes. Maak nie saak hoe swaar dit met jou gaan nie, gaan plante boom soos Martin Luther gesê het, al kom die wederkoms môre, plant nog vandag 'n boom. Dis God se wêreld. Of jy in Babel of in Jerusalem bly, wees die Here se mens. En dan daar in Babel, wat moet jy doen? Hm. Die Here het 'n goeie toekoms. Bedoelende, jy gaan hom al hoe beter sien. Hou vas aan die Here. Hy weet wat hy vir jou beplan. Of jy in Babel is of in Jerusalem, die goeie toekoms is jy sal na my wil vra en ek sal julle antwoord. Julle sal my soek en julle sal my vind oor die ware woord van die Here. Dankie Here dat ons die woord het vir Jeremia. Lei ons in hierdie waarheid. Dankie dat U in Christus hierdie toekoms waar maak. Amen. Thank you.